スタープラチナシルバーチャリオツらららららららららららららららららら ステッキーフィンガーズ Ari, Ari, ソフトウェット